تمرین نوت‌های سفید و سیاه روی سیم اول صفحه 22 این درس چهار چهارمه در هر میزان چهار ضرب داریم ارزش هر ضرب یک سیاه چهار تا یک چهارم میزان چهار چهارم یک میزان ساده است علامت صفر بالا یا پایین نوت به معنی نوت باز هست دوی باز یا دست باز یا دوی بند باز انگوش گذاری ها در روی سیم اول با اعداد خالص نوشته میشه در روی سیم دوم با یک پرانتز زیر اعداد و در روی سیم های آخر با یک پرانتز بالای عدد علامت چپ به معنی از پایین به بالا اجرا کردن در ستار این تمریناتی رو که داریم دعای بم خواسته شده با چپ نواخته بشه اما در تار این حالت رایج نیست بنابراین اون دو تا دو آخر هر درس با راست نواخته میشه این تمرین رو با سرعت 60 اجرا میکنیم کمی تندتر میکنیم